C'est quoi ce bordel C'est pas des affaires Oh là là Bon sang, mais qu'est-ce que des canons Des ceux qui aiment des verres des un oui Faire le Voilà Cliquez, bande de salopes Cliquez, bande de salopes T'inquiète pas Eh, le petit là, dépose-moi mon appart Eh, eh sous moi la saucisse Eh, tu vas dans mon camion et on va un en cours Euh... Mon c'est des dinosaures MDR, je suis super J'aime de voir c'est cool, ah, c'est pire des ah, pas Bam dans ta gueule, cercle Ouvre ta gueule, de pute

chose